Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantuu asalaa jedhu jalatti argamtanii nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladhaa Egaa kaa har'aa waan adda ta'e tokko qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Innis maalinni allaabiyaa akkamitti akka hojjetanan walumaan laallee tananii tariitii ijoolleen mana madaabii hojjetan ni beektu. Garuu mana kootitti immoo akkamitti akka hojjetamu waliin laallee tarruuzii haala kanaan affeelee. affeelee bilcheechee jira. Egaa kaa aannan asitti qopheeffadhe too jira aannan kanaadha. Ganaan isinitti argisiisa kunooti. Nashaa yookaan immoo daakuu boqqoolloo asitti qopheeffadhe vaniiliyaan kun asitti qophaa'etu jira meeshaan vaniiliyaa kunooti. Egaa ka meeshaan vaniiliyaa kunoo isinitti ni mul'ata moo akkamii akkaataan isaa kunookti. Keessaa baaseetan tan meeshichi isaa kunoo kanaadha. Hagam akkan itti godhadhu isinumatti argisiisa jechuudha walumaan ilaalla. Egaa kasahaanwwanis asitti too jira. Anuma duukaa kootaa. E, Egaa akkamiidha aannan kana itti buufannee walumaan ilaalla jechuudha. E, aannan ani fakkeenyaaf e, aannan koo asitti buufadhe kanan waluma asitti biraadistiin qopheeffadhe keessatti naqa jechuudha. Aannan kubbaayyaa sadiin fayyadama. Kubbaayyaa sadiin fayyadama. aannan kubbaayyaa sadii fayyadamee kun aannan akkatti buufadhee kan jiraa. Aannan kubbaayyaa sadii fayyadamne walumaan ilaallaa ammaan akka bahu ana madduu kan turaa erguyyuu hin dhaqina. Viidiyoon kun waggaa isinitti tolee, laayik, sheerii gochuu hin dagatina. yaada keessan koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedha warroonni haga hadhaan faana jiraatanii na jajjabeessaa jirtan guddaa isaa galatoomeen isiniin jedha warroonni immoo maatii chaayinaa laayyaan to'atallaa hin taane viidiyoon kun waggaa bira ga'ee sabiskiraayibii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha egaa ka haala kanaan eh, qopheeffadheetoo jira jalaan ibiddi qabateetoo jira jechuudha ibidda eh, bira disti aannan akka oo'u aannan erga oo'een booda asitti maalan godha eh, nashaa yookaan immoo Eh, daakuu boqqoolloo eh, ta'e kanan itti naqadhu eh, vaniliyaadha. Kanneen qopheeffadha achiin booda walitti deebinaa erguyyuu hin deebina hoggaan isallee itti naqadhu walumaan ilaalla Turtiin keessan anuma duukaa haa ta'u isiniin jira hordoftoota koo. Dhibee dhufeetoo jira hordoftoota chaayinaa laayyaantu asirra vaniliyaa kun maankaa tokko qopheeffadheetoo jira bakka kanatti. walumaan itti dabalanna jechuudha aannan ho'ee jira aannan ho'ee kana keessatti walumaan itti daballee haala kanaanii maammasnaa jechuudha egaa maammasna jedhama dhoqqota pirootinii yookaan naannoon itti dhaladhe e, isin biratti waan jedhamu hin beeku sukkaaras bakka kanatti qopheeffadheetu jira as keessa sukkaarallee maankaa afur e, daakuu isa boqqoollotillee maankaa itti dabaladha jechuudha walumaan ilaalaa kunuuti e, kuni daakuu boqqoolloo. ilmaan afuran itti dabaladha as keessatti egaa ka walumaan ilaallaa hordoftoota chaayinaa laayyaantu asallaa egaa ka waan hanqates jiraate hoggaa jettanii eh, yaada keessan koomentii jalatti naa barreessanii isiniin jedha eh, haga dhuma viidiyoo kanaa akkuma dura dubbachaa ture eh, egaa ka hordofaayi egaa ka yeroo hundaa dhuma viidiyoo laaluun gaariidha tarii viidiyoon kun maal akka ta'u e, jalqaba laalanii koomentii barreessurraa dhumni maal akka ta'e ilaaluun baay'ee gaariidha e, jedhee tana yaada isinis akkasuma haga dhumaa viidiyoo kana daawwadhaa yaada keessan koomentii jalatti barreessan isiniin jedha egaa kaa illee walumaan itti dabalannaa maankaa afurii egaa kaa yeroo baay'ee sukkaarri wanta. nama hookan hin deeggarfamu miti garuu sukkaara malee ijaa hin nyaatamneefidha. Maan kana fur baay'ee miti meeshichi baay'eedha ijaa ta'e fuyyuun isiniin jedha. Kana fakkaata haala kanaanii waliin gaaddeetoo jira. Egaa kaa kana booda ergaa raawwadheen booda walitti deebinaa erguyyuu hin deebinaa hordoftoota chaayinaa laayyaan tu'a sallaa. Isiniin jechuun jaaladhamee maal akka fakkaatu haga dhumaa walumaan ilaalla. Turtii gaarii. Waaw! Eh, dhugaa dhubbachuuf laala akkatti inni furdate waan inni fakkaate eh, ruuzii fi isaanii eh, duratti dursee aannan jedhee sukkaara jedhee vaniiliyaa jedhee isa nashaad yookaan immoo boqqoolloo daakuu boqqoolloo tiin jedhee walitti hojjedhee kun haala kanaan akkatti furdateetoo jira. baay'ee baay'ee kun amma sahaanii keessatti galeetti firiijii keessaa taa'ee baay'ee qabbanaa'aadha. Egaa yeroo oophaa kana waan qabbanaa'aa akkas firiijii keessaa baasanii oggaa fayyadaman keessattuu hojjennee dafqinee gizee dhufnu furannee waggaa fayyadamne gaariidhaan isiniin jedha. Egaa Hunduma keenya mana namaa keessatti nuti tolee kanatti qopheeffanna jechuu fi miti Harii guyyaa gaafa tokko biyya keenya rabbi nuggaa nagaa nu godhe biyya keenyatti nagaadhaan gallee baasii guddaa hin qabu eh, waan maxiqqoo baasii xiqqoodhanii mana keenyatti illee fayyadamuu hin dandeenya warri ijoollee qabnu ijoollee keenya warri immoo ijoollee hin qabne immoo eh, abbaa manaatii fi rabbiin immoo ijoollee nu haa kennus jenna eh, manumaan bareedaa ijoollumaan bareedanii. inni dursaan immoo ijoolleellee argachuuf biyyi ofii hoggaa nagaa taate rabbiin gahe jedheetoo biyya keenyatti haa araaramuu gahee nuunaa jedhu akka badii keenyaa suullaaliin akka dhiifama isaatiin rabbiin nu yaadatu. Isiniin jechuun jaaladhaa nyaatanillee kan namatti goruu dhuganillee kan namatti goruu dhugaa dubbachuuf biyyi ofii hoggaa qabana qabaatte biyyi ofii nagaa oggaa qabaatte. Eh, akkana fakkaatan isin jedha amma immoo mee sahaaniiwwan qopheeffadhee sahaanitti buusee tana dhuma isaa waliin ilaallaa ammas erguyyuu hin deeminaa viidiyoo kana dhumni isaa maal akka fakkaatu osoo hin laalin keessaan baay'inaan isin jechuu jaaladhaa turtii gaarii ani ayyaantuu asallaatti kanan isiffaanaa kushiina keessatti nyaata bareedaa kana hojjechaa jiru <laughs> egaa akka turtii keessa keessan anuma baara godhaan isiniin jedha. waaw kunooti akkanatti baheetoo jira eh, dhugaa laala kunoo kanatti bareeda kana ta'ee bahee isiniin jedha warri haalli isinii mijatee ho'a kanarratti akkanatti fayyadamtanii eh, firiijii guutanii yoggaa qorree yoo fayyadamtan warri daayitiin barbaanne jechuudha shamarri keenya tokko tokko <laughs> Daayitii barbaanna kan jedhu jiraa. Maa Maafii yeroo kana keessa waa nama furdisuun maa barsiifama kan jedhu illee jiraachuu ni mala. Egaa ka waan akkanaa kana waanan argee fidhaan akkana jechuu danda'e. Egaa ka warri daayitii hin barbaanne mana isinitti mijatu keessa yoo jiraattan akkanatti hojjettanii fayyadamuu ni dandeessuun isiniin jedha. Baay'ee daqiiqaa namatti furatu dhugaa dubbachuuf hojuma isaaniitii hojjechaa. yeruma gabaabduu keessatti hojjettaniidha baay'ee waan isin tursiisuu miti garuu manni jiran murteessadha dhugaa dubbachuun waan ofii barbaadan hojjetachuudhaaf eh, manni jiraatan murteessadha akkasuma immoo ijoollee yeroo kana keessa eh, biyyoota adda addaa jirtan boqonnaa irra warri jirtanii mana boqonnaa teessaniitoo jirtanii akkanatti illee fayyadamuu ni dandeessu ofii keessaniif qarshii keessaniin bittanii fayyadamtanii jaata'eef yeroo kun ho'aadhaa. wanna qoruun argattanii garuu firiijiin ni jira ijaa ta'eef mana boqonnaallee akkasitti hojjettanii e, hoosti fayyadamtan baasii guddaa isinitti furatu ruuzii yaadumaayyuu nyaachumaafuu ruuzumatu argama waan ta'eefuyyuu manuma keessan keessaa argattu vaniiliyaallee saantima xiqqoodhaan bittu isallee daakuu boqqoolloo kana dhugaa kaartuun ishee xiqqishuu san waan xiqqoodhaan ni bittu akkasitti warri boqonnaallee jirtanii yeroo kana keessa ji'oota kana lamaan keessa warri. Eh, hojiilee dhaabdanii mana keessanii suuraa itti rabbiin garuu hojii isinii faayaa aduu haaluma san keessattuu immoo kanaan dhugaa fayyadamtanii baasii xiqqoodhanii kan jedhuun too dhufee isiniin jedhaa turtiin afaan haguutaniif guddaa isaa galatuumaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaariinaaf qabaaddaa akkuman dura jechaatoo ture yaada keessan koomintii jalatti barreessuu hin dagatina viidiyoon kun isinitti tolee taanan akkuman dura dubbadde laayik sheer. godha. Warri haarawaa taatan sabiskiraayib biliis yaada keessan na barreessa. Galatoomaa turtii gaarii. Baay'ee baay'ee.